皆さんこんにちはゆうカフェのゆかですそれでは久しぶりの毎日メイクを行っていこうと思います、えー、まず日焼け止めとして使っていくのはこちらグダルのものですねこれはクリオのものかなを使っていきます 最近なんか季節の変わり目だからなのかすごく肌荒れをしてしまっていてちょっと見苦しいんですけどお許しくださいねでこの日焼け止めは結構そういう肌質に合うマイルドなタイプなので愛用しておりますはい、日焼け止めはこんな感じえ本日使用していきたいのはこちら このロレアルのスティックは見ていただくと分かるようにカラー別になっていてカラーコンシーラーとかあとハイライターチークっていう風にこう使い分けができるようになってますでチークカラーがね2つあるのでお見せできるようにしてみますねで他のものは全て使ってメイクをしていこうと思いますなのでファンデーションを塗る前に使っていきますね 最初にこの1番のカラーを使っていきますこの1番のものはこっちだね <laughs> はいこちらはどういう色かっていうとクマとあとくすみとかを消してくれるものになりますオレンジがかったピンクとコーラルっぽいピンクとあとは紫っぽいお色が入ってますパープルっぽいお色ね中身はこんな感じです でこの絵に書いてある通りにつけていこうと思いますなのでクマの部分にこのピンク色こんな感じでちょっとこのパープルをくすみが気になる部分、はい、こういう風につけていこうと思いますそうしたら次にこの2番のお色を使っていこうと思います これは緑黄緑とあと黄色のカラーが入ってるんですけどこの黄緑は赤みに使っていって黄色はシミとかニキビ跡に使っていくそうです赤みか私はこの辺とか赤みはそんなに今はないかなうんこの辺に使う すごいねこの辺に使っていってこっちの黄色はこれはニキビ跡こういう部分結構最近ニキビができちゃっててこの辺にもニキビ跡があります、うん、こういうふうに隠していきますねそしたら次にチークは後でちょっと使っていきますねなのででハイライターも ファンデーションの後に使っていこうと思うんでまずこのこれをなじませてであとその上にファンデーションをのせていきます見えるかなこれをスポンジでなじませていきますそれではスポンジにはこのイニスフリーのノーセバムっていうちょっとこうテカリを抑えてくれるスプレーを振りかけて ちょっとしっとりさせてからなじませていきますこのスポンジは普通にダイソーのです韓国ダイソーのね こんな感じに馴染んだのでその上からファンデーションを塗っていきますファンデーションはこのエスポアのエスポアプロテーラーファンデーション B グローのアイボリーを使っていきますこれはミニサイズなんですけどこのファンデーションすごくこうベルベットっていう感じ肌に密着してくれてでちょっとマット仕上がりなんですけどセミマット みたいな感じで潤いも出してくれてかつマットみたいな結構私すごく愛用してるアイテムになりますこれをでも今日は結構コンシーラーでカバーしたので薄付きで使っていこうと思います一度こういう風に手に取ったらこのスポンジにポンポンポンポンってしてちょっとカバーしたいところを中心に塗っていこうと思います あんまり厚塗りしちゃうと今日はコンシーラーもたくさん使ってるので厚く見えちゃうからカバーしたいところ中心に薄く塗っていきますそしたら ハイライターを使っていこうと思いますこちらの6番のロレアルのものね今日私あの実はペンションの外の芝生刈りをしてなんで手が <laughs> 震えてるの芝刈り機を使ったんですけどハイライターなんですけど用途に分かれててこのちょっとピンクっぽいこちらは 肌なじみがよく自然なのでこの頬骨の辺りとかあとこの顎の辺りにつけていきますで逆にこのちょっと何て言うのかなパホワイトパールみたいなのが入ってる方はこの鼻筋のところにつけていくそうですなのでまずこれねで鼻筋も真ん中だとこの部分だけにつけていきます 時は笑った時のこの辺なんちょっとキラッとするようにつけていきますそしたらまたスポンジでなじませていきますおすごい綺麗なパールなるほどおすごいなんかすごい肌が一気に綺麗に見える感じがします なので全部つけてみた感じはこんな感じですとそうしたらまず眉毛とか描いていきますねさらっといきますねデジャブステイナチュラ R3 番のライトブラウンになりますこちらを使って眉毛を描いていきます 最近は眉マスカラをしない方が髪色とこう馴染みがいいのでこのまんまにしようと思いますアイシャドウはいつものお気に入りのカラーグラムヒッペンシェードシャドウミルクティーラテ2番のお色ですまぶたに塗っていこうと思います んな感じでちょっとこうパール感を出したいので今日はあのイニスフリーの21番のチャギャコタバルっていうのを使っていきますこの真ん中あたりにのせていきますうんこんな感じあとちょっと下まぶたに少しだけのせていきます じゃなくてアイライナーはのいつものグラムロックトゥークールフォースクールのものを使っていきますで最近もね目尻だけ描く感じなのでちょっと点線を描くような感じですなんかどちらかというと眉あまつげの延長線上って感じのアイライナーの描き方をしてます そしたら、えー、チークの方に入りたいと思いますまず最初に使っていくのはじゃんこの3番のスティックチークですねこれもちょっとチークっぽいハイライターとこの上につけるハイライターと血色感カラーっていうのの2色になっていてまずこちらがハイライターの方ねこちらがチークの方ですちょっとこううんヴィンテージローズみたいな 感じのくすんだいい色ですねつけていこうと思いますこれがハイライターなのでハイライターをここにのせていきますでこのチークの方を下にこんな感じでのせていきますこれはね多分指でトントンってなじませた方がいいかもしれないので指でなじませていきますなんか結構潤いもあるのですごいツヤ肌に 仕上がりそうな感じですうんなんかすごい肌に馴染んでくれるカラーなのであんまりチークが苦手っていう方も無理なく使えるカラーじゃないかなって思いますおいいねどうだろうわかりますかこっち塗ってなくてこっち塗ってる方一応じゃ両方に塗ってみますねあ間違ったご覧の お送りしましたハイライターのとこにあのチークを塗ってしまいましたうんいい色じゃあねリップも塗っていきますねこのチークに絶対似合うじゃんこのロレアルパリのシャインオン920の色を塗っていきますポンポン ってしてちょっと薄付きで塗っていきますはいこんな感じですからちょっとだけこうボリュームが出るようにこのディオールのリップマキシマイザーコラーゲンアクティブかなっていうのをこの中心に塗っていきますそうしたら今日のメイクは完成です どうですか参考になったら嬉しいですそれでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました instagram と twitter のフォローとチャンネル登録をよろしくお願いしますそれでは次の動画で会いましょうバイバーイアニョー